Taylor. Taylor. Taylor. <laughs> sin hecho, Nos persiguen por la calle por fumar Todos bajo techo escondidos Vamos a morir y del alcohol Nada que decir poseen tu existencia Bajo techo por fumar, por la calle nos persiguen delincuentes libres Mientras tanto esta puta ley nos está costando Al, pensarlo me levanto como Isaac Nada más que dinero para que vivan los maderos Impuestos exigidos por un banquero Dan sobornos el sobrecorrupto Mientras tanto el pobre luchando Nuestro mundo no es de ellos Los canutos despejan ya de esto Joven o viejo atienda al peso El alcohol es más barato y mucho menos bueno Mucho menos bueno pero da dinero quieren que seas el cordero que trabajes para ellos, que te quejes cuanto menos y los mires con aprecio. Sociedad materialista, época consumista, mi locura no la curan, cura con la misa. Ya loco ya lo toco, Pa' tu puesto sucio que me diga que una planta está prohibida No te escucho, me lo fumo en el parque sentado en la acera Cuando y ya los verdes me voy pa' la escalera me correr más para pillarme otro día Pa' la próxima prepárate, no venga con ruedas vacías del sistema ordenado para recaudar impuestos. Te pega con las porras y defiende tus derechos. No dejo fumar la sabón y lo que te que se saldan cuenta bancaria, presidente gana su democracia, la gente como Johnny no deja fumar la y sabón lo que te y que se saldan cuenta bancaria. Santa planta yo te hallo con un calor relajado Con calor sofocado somos cuatro gatos Santa planta yo te hallo con un calor relajado Con calor sofocado somos cuatro gatos Santa planta yo te hallo con un calor relajado Con calor sofocado somos cuatro gatos Santa planta yo te hallo con un calor relajado Con calor sofocado somos cuatro gatos Santa planta yo te hallo con un calor relajado, con calor, sofocado, somos cuatro gatos. Santa Plata yo te hallo con un calor relajado, con calor, sofocado, somos cuatro gatos.